Parece que tenía razón, ¿no? Sobre los fantasmas y... Podría ser que todos estuviéramos ahora con exceso de imaginación y creatividad. Tienen cosas que resolver aquí en la Tierra. No son peligrosos. Eso es basura. Un fantasma es un trozo de una persona. Si volvéis a tener miedo, ese fantasma lo sabrá. Ah. ¡Atrás! ¿Hello Kitty? ¿Has espantado un fantasma con Hello Kitty? No es el objeto. Es la confianza que tú depositas en él, la fuerza que crees que tiene. No puedo, tío, no puedo. Aquí hay. No, no, no, en la cabeza no. Que yo a diferencia de ti la uso. Encontramos a ver que no estamos todos muertos. Es lo único que debería importaros. Mierda. ¡Mierda! ¡Estoy en el segundo plano! ¡Está ahí, está ahí! ¡Alumbra, alumbra! ¿Dónde está? ¡Yo he cumplido con mi parte! de que tú puedes ayudar al mundo. Yo no puedo aportar nada. No me llevo bien con el mundo, nadie me aguanta. ¡Da igual! ¡Tú puedes salvarlos! ¡Es el símbolo del grito! ¿Pero qué es el grito? ¿Quieres saber qué es el grito? ¡Es una pesadilla, no es un ruidito de mierda! El grito es el fantasma negro más poderoso al que me he enfrentado. No puedo hacerlo, Yuri.